शीर्षक इसका जो शीर्षक बड़ा विचित्र है इसलिए इस गद्य का मैं गधा हूं मैं गधा हूं यह कहने का साहस किसी में है इसके लिए सच्चा ईमानदार और मेहनती होना आवश्यक है यह सारे गुण गधे में ही होते हैं जितनी मेरी बुद्धि है मैं गधों के कुछ प्रकार जानता हूं इस मामले में आपकी राय अलग हो सकती है अगर आप मुझसे ज़्यादा अनुभवी होंगे तो गधों के और ही प्रकार जानते होंगे हमारे पूर्वज कह गए मनुते इति मानवा पश्यते इति पशु अर्थात जो मनन करने की क्षमता रखता वह मानव और सिर्फ देख जो सिर्फ देखता है वह पशु इस युक्ति को समझने का प्रयास करेंगे तो गधे में सारे मानवीय गुण पाएंगे कारण गधा मनन करते हुए चिंता करता है इस बात की चिंता किए बगैर कि उसके चिंता उसकी चिंता कोई कर रहा है या नहीं हमें गधा हमेशा अनुशासित रहता है शासन की बागडोर किसी के हाथ में क्यों ना हो गधे में सच्चाई है ईमानदारी है गधा मेहनती होता है गधे जैसी सहिष्णुता किसी अन्य प्राणी में कहा गधे को उसका मालिक भरपेट खाने को दे न दे कितनी भी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना क्यों न दे क्षमता साथी कितना भी बोझ पीठ पर क्यों न लाद दे गधा मुख बंद कर सह लेता है गधा बोलता नहीं भूत गधा भूतकाल में गधा था वर्तमान में गधा ही है और भविष्य में गधा ही रहेगा यह उसकी नियति है कहते हैं जब गधे पर अल्लाह मेहरबान हो जाता है तो पहलवान हो जाता है वर्तमान में अल्लाह में अल्लाह मियाँ कुछ गधों पर ज़्यादा ही मेहरबान नज़र आते हैं गधा घास खाता नहीं घास चरता है गधा गुड़ का स्वाद भले ही न जाने गुलाब जामुन खाता है गधे राजनीति नहीं करते फिर भी इनकी राजनीति में बहुत आए थे गधा चुनाव नहीं लड़ता गधे को चुनाव लड़वाया जाता है चुनाव के समय कुछ खास नस्ल के गधे मतदान नहीं करते उन्हें शर्म आती है गधों में भाईचारा होता है भाई पतिजावाद नहीं गधे कभी किसी दूसरे प्राणी से झगड़ा नहीं करते झगड़ने का मूड बन जाए तो आपस में लातमलात जरूर कर लेते हैं कुछ धूर्त परिश्रमी व्यक्ति को कहते हैं कि गधा हम्माली करता है मेरा सामान्य ज्ञान कहता है गधा हम्माली का पर्यावाची शब्द है एक बार मुझे चीप हो चीप हो की आवाज़ सुनाई दी मैंने तुरंत अपनी बेटी से कहा बाहर कोई गधा रेख रहा है बेटी ने कहा वाह पापा आप तो गधे की भाषा में पहचान लेते हैं ऐसे ही हमारे पड़ोसी अपने बेटे को लात मार रहे थे वो कह रहे थे गधा कहीं का बेटा मुजोर था कहने लगा वाह पिताजी लात तो आप मार रहे और गधा मुझे बोल रहे हैं गधा हमारे लिए उपयोगी प्राणी है इसका खास उपयोग है किसी को बदतमीज बेशर्म नालायक मूर्ख पाजी आदि विभूषणों से विभूषित करना हो तो बस एक शब्द पर्याप्त है गधा एक